Qu'est-ce que c'est que ce bordel Donc ça, c'est le truc que j'ai reçu plus ou moins par erreur en fait. Mhm. Comment ça par erreur bah, Tu vois, j'ai reçu un, une, un vide de commande qui me disait est-ce que vous voulez télécharger les données J'ai fait oui. Et ça m'a ouvert un fichier texte avec des codes j'ai mis ces codes dans, le, dans la page web qui venait de s'ouvrir et ça m'a affiché ça. On dirait un truc d'entreprise. Ouais, c'est euh, en fait, visiblement, d'après les logos, ça appartient à l'entreprise Tigafam. Tigafam Ouais. C'est pas la grande entreprise qui a racheté à euh, les géants du web. Euh, ils ont racheté Google, Facebook, enfin bref, ça tout le monde le sait. Et ils veulent créer un système qui va s'appeler le système Trump. Trump, vraiment Ça veut dire Tigafam Resolution United for the Monitoring of People. Enfin, ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire. Par contre, le système, ça a l'air d'être assez euh, flippant. En fait, comme ils ont racheté toutes les grosses sociétés du web, ils ont tous les réseaux sociaux, Facebook et compagnie. Donc, ils veulent utiliser les milliards de données qu'ils ont pour créer un espèce de réseau d'espionnage, mais privé, et qui vendrait ces informations aux plus offrant. Mais c'est un truc de fou, ça, c'est interdit Ouais, et puis euh, en plus, j'en ai jamais entendu parler avant, ils font ça de manière hyper discrète. Enfin, faut faire quelque chose, on espionne pas les gens comme ça à leur insu. Je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Bah non, on va rien faire. Même pas un tout petit peu. Non Mais je sais pas, on va pas tenter un truc d'une telle ampleur contre une telle entreprise, quoi. On a 16 ans, les mecs Moi, j'en ai 18. je veux dire, même dans leur documentation, ils sont conscients que c'est illégal. Donc ça veut dire, on a reçu les trucs par erreur, autant en profiter. Nous, on peut faire quelque chose, personne d'autre peut le faire. Bon, euh, de toute façon, il y a mon prof de Maracas qui va venir. Euh, je suis obligé de vous dire, euh, il, faut, il faut que vous y alliez. On voit ça demain. Ok. Ah, on en reparle. Pas de problème. On a encore les derniers. T'inquiète, on va bientôt pouvoir partir. Tu sais, avec la mise en place de Trump, on fait des heures sup, hein, et après, euh, ça sera tranquille. Ouais. Enfin Ah, les dernières confirmations sont arrivées. Tous les cadres en rapport avec Trump ont reçu leurs identifiants. On va pouvoir y aller. Bon les gars, c'est parfait. Vous me lancez un décompte de 48 heures dans 3 heures précisément. Hein j'ai dit dans 3 heures, vous déclenchez un compte à rebours de 48 heures Exécution Il faut vous déboucher d'as oreille. Mais on peut pas faire un décompte de 51 heures, c'est plus simple. Oui, mais nine 48 heures, ça fait joli, ça fait rond, ça fait pro mais on s'en fout, de toute façon, c'est top secret Bon, bah, ça suffit, c'est moi le chef ici Donc maintenant, vous faites un décompte de 48 heures, dans 2 heures, 58 minutes et 13 secondes Bon, on part, on parle et on perd du temps Maintenant, exécution et il joue au Monopoly Et vous, vous allez... J'achète la rue de la paix. Ça, ça à moi Démerdez-vous maintenant C'est incroyable, c'est un système généralisé dans 30 pays différents. Impossible de trouver un article en presse qui en parle. Ouais, surtout ce qui est on n'aurait jamais dû recevoir ces infos, c'est ça qui est incroyable. Ouais, bah moi je propose qu'on les supprime et qu'on aille faire un foot, hein. Ah non, mais attends, on a dit qu'on faisait quelque chose, on le fait. Ouais, mais non, putain, on, peut être traîné en justice. Après, tu sais combien ça peut coûter Intrusion dans un système informatique sécurisé bah écoute, euh, je pense que Tigafam portera pas plainte parce que ça les exposerait trop. Ouais bah non, moi je prends pas le pari, démerdez-vous Alex, merde Ça coûte cher un ordi Attends, attends, attends, attends. J'ai l'impression qu'il a appuyé sur une touche, ça a fait télécharger un truc en plus. Qu'est-ce que c'est ce C'est un document sur les conditions extrêmes d'annulation. C'est genre s'ils veulent euh, pouvoir annuler au dernier moment. Si on lit ces documents, à mon avis, on pourra savoir comment euh, faire annuler la mise en ligne du système. Bon, bah, on n'a plus qu'à lire ces trucs. Alors, t'as quelque chose Non, pour le moment, toujours rien. Attends. Quoi Il y a un truc, mais c'est bizarre. En gros, ce serait quelque chose... Tu vois, c'est la branche française qui a développé le truc, même si c'est un réseau interne à Tigafam. Et on a laissé à ces gens-là euh, l'option d'annuler la mise en ligne à tout moment. En leur donnant un code sur une carte SD qui sera transmise de main à main. Et ils pourront le faire dans les 4 heures qui précèdent la mise en ligne. Demain, quoi. Ouais, c'est demain. Et ce sera fait à côté du centre de développement. Alors attends, il est le centre de développement Il est à Lyon. Ok. Ici, j'ai la localisation de l'endroit où ils doivent se passer la carte SD. Je te propose qu'on se fasse passer pour le mec qui doit recevoir la carte SD, qu'on la récupère et qu'on annule la mise en ligne. Bonjour. Asseyez-vous. On y a un coussin. Plus vite Bon. Bien que j'y sois totalement opposé, vous allez devoir remettre les codes à la phrase moi Veuillez remettre ceci à l'agent français. Très bien, monsieur. Bon, alors le mec qui va devoir euh, livrer la carte SD, c'est un mec, c'est un agent de la branche suisse de Tigafan. Et le type qui va aller la chercher, c'est un agent de la branche française. Donc le suisse, on sait qu'il va être pile à l'heure et que le français, il va avoir un quart d'heure de retard. Mais c'est quoi tous ces clichés Non mais je te jure, euh, je connais des, Suisses et des Français, enfin je suis français. On va jouer là-dessus, on va jouer sur ce quart d'heure d'écart. Comme ça, du coup, toi, tu vas pouvoir te faire passer pour l'agent français et lui prendre euh, la carte SD. Voilà comment on va faire. Le rendez-vous est à 14h. Toi, tu iras là-bas pour 13h45, histoire d'être bien en avance. Ensuite, dès que le arrivera, bah, tu récupères la carte SD et tu t'enfuis le plus... Enfin, tu t'enfuis, tu pars normalement le plus loin possible sans te faire suivre. Bah ça va, c'est simple finalement. Ah bah oui, c'est simple, on n'est pas dans un James Bond. C'est dommage juste que Alex n'ait pas pu nous aider, mais bon... Euh. Bah, bah on va faire 100, hein. on y va Ouais, on y On y va. T'es sûr que c'est pas suspect le micro comme ça Non, non, t'inquiète, de toute façon aujourd'hui tout le monde a des écouteurs. Bon, euh, c'est bien, t'en avances, tu vas pouvoir attendre le mec. Oh, je crois qu'il est déjà là. Attends, je vérifie. Ah oui, effectivement, il est en avance. Bon, et eh ben, ça nous laisse du temps, c'est bien. Sur ta gauche, le mec assis sur un banc. autant temps d'hiver, n'est-ce pas Oui, c'est un très beau temps. Pour faire du roller dans un potager de betteraves. Ouais Alec, j'ai vraiment pas le temps là. Mais tu fais quoi là Là je suis en train d'aider Victor à récupérer une carte SD, enfin bref, t'avais qu'à être là. Mais je vais vous aider, moi. Mais t'avais dit que tu voulais rien faire. Ouais, mais j'étais énervé, voilà, j'ai fait n'importe quoi, j'ai dit n'importe quoi. Ah, bon, bon voilà quoi, mais comment je peux vous aider maintenant Bon, euh, bah écoute, euh, Bah reste en ligne, je vais, te changer ta communication. Et puis euh, tu vas au parc du Clos Carré, je pense que tu vas aussi. Ouais, t'inquiète. Quelle couleur les betteraves bordées d'autoroute à Vicin Arc-en-ciel. Jean-Claude Van Damme ne serait pas déçu des élections américaines. Parlez-vous de Trump cryptage asymétrique AES256 e avec clé de HMD5 à la racine du sport. Mot de passe, David Pujadas. Si t'as rien compris, c'est normal. Très bien, merci. Victor, c'est moi, je suis derrière. Si jamais il y a quoi que ce soit, je suis là. Alex Attendez À qui parlez-vous Hein Quoi bah, C'est à ma mère, à ma mère. Allô, maman Tu veux que je des pains au chocolat ou la chocolatine Je ne crois pas. Donnez-moi cette carte SD. Oh, oh, oh, hé, eh, hé, eh, hé eh. Rendez-moi cette carte C'est bon t'as la carte SD Oui, oui, c'est bon. On se casse On voit, on voit, on voit Tiens, attrape ah. Mais qu'est-ce que tu fais Mais t'es nul Ça va Ça va, mais tu l'as fait tomber dans la plaque d'égout là hein? J'avais tout prévu. Vite, on est en train de le perdre Lancez l'opération Toblerone. Mais t'es nul Oh, ça va Dépêchez-vous de revenir, le compteur s'est affolé, il reste plus de 30 minutes. On se casse Ok Tiens, attrape Mais non, mais t'es con Venez m'aider, là Ok, ok, ok Attendez, je l'ai Je l'ai Oh Ah, super Il suffit juste de télécharger le fichier vers le serveur. Hein. On n'a pas le temps On n'a pas le temps, fais chier Non, mais en fait, arrête, ça sert à rien. Non, c'est faux C'est trop tard C'est trop tard On a échoué Merde Fais quoi bah moi j'ai une idée, mais je suis pas sûr que ça va vous plaire. Vas-y, on t'écoute. On va faire un foot Police, ouvrez la porte J'ai échoué. Et j'ai pu sauver ceci. Hmm. Mission réussie. Avec euh, un supplément. une goutte et et Mmh. Ah, goutte hmm. Tout travail mérite un salaire. Das better dan sneakers. Merci. Maintenant dehors Monsieur, bien monsieur. La ponctualité helvétique, c'est plus que c'était, hein.